welcome back to my channel andito po ako sa inside the vicinity of Kamagawa Zero that's been since an ice cream lover I have to find out where is the ice cream corner on oh, and again, hindi na ako bata Fuck was sitting there. Masyado ano, no? Para ako, para ako, ano, duwa ka. Para humilya. Diba? Tingin mo na ako, where's the ice cream? Mamaya ako mag-ikot-ikot. Ay, ayun. Kita ko yung ice cream. So, pa magpapalimibon ako nagtaka pa nagtitina ko kung anong pwede ko. Kasi nagpaalam ako ngayon, sabi ko, last day ngayon, free naman. Punta ako dito. Ay, sabi Oh, Oo, oo, oo. Oh, yeah. Ice cream. Hello! Nag-vlog ako. ah, ako lang mag-isa. Yasmin ko last day. Oh, eh, ano tabang ano? Ah, ano, vanilla? Oh, vanilla na. Hazelnut na lang ako. Hazelnut? Mm. Hazelnut. Ano nga yung mga... Ito ang bakit magsabi. Ito yung Ocean Stadium. So, mga ano, alanganin na kasi yung passport. So, nag-start pala yung show dito ng uh, pastem. Pero habang magtitingin-tingin ako ng ano dito, yan, ikot muna. Init. Oh, may naman tayo na uh, ah, whale. Mamaya doon tayo vlog. Kain muna ako dito ng ice cream. Okay, nakaano naman ako. Dito na lang ako. Yan, dito ako. Kain mo tayo ng ice cream kasi ako dito. Ice cream is my life. Ice cream is life pala. It's my life. Ang mali. Ice cream is life. Kain mo na ako. Oh. Ha ha ha. Hello guys! Ito ko tinatapos mo na kakain muna ako ng ice cream. naman, no? Hazelnut ice cream siya. Mahila, makulimlim. umulan. <laughs> Hindi ko naikot yung ano, yung dun sa mga manunod sana ako ng dolphin uh, ng whale show biglang umulan eh last day di bale marami pa namang pagkakataon makakapasyal di ako dito malapit lang naman di naman dito lang din naman to sa may amin sa Mangawa umulan ikot-ikot sana pangit kasi panahon talaga ngayong ano na to eh ngayong talaga nag-uulan eh uwi na lang ako sa bahay maggagawa na lang ako ng ano papete kung kukutin doon sa bahay